好，那我那他可能知道说我去玩，上个月去了 Rise c a m 那我今天有带一些东西来，就是跟大家讲一下这些东西的故事。就是有些我选，然后 Rise c a m 它就是一个人权组织跟科技人权工作，科技人权的那个，其实人权组织跟黑客的聚会就对了，然后就有一些像这样子的，较是大家念。 然后或者是像是跆拳会啊，或者是像是 O C F 啊，就是这样子的组织，从世界各地就会上去参加。然后我就拿了很多很多的文宣回来，然后有一些还蛮有趣的东西。对，啊，从一个从第一个从这个不太有趣的东西开始。嗯，就是这个，这是国际特色组织的明信片。那这个明信片是做什么的？就是要救这一个人，在这个上面的这个人，这一个人是一个波兰裔的城市设计师。 诶，土耳其，波兰，我先说波兰，对，然后还是土耳其，我忘记他是哪个国家？反正他是在加拿大工作，他是摄影师，然后他写了一个 app，是上传照片用的城市的的桌面城市，不是手机城市，对，然后在他的 home，就是在土耳其吧，还是波兰，我觉反正就是在他他他们家，有一个人是在他们的国家，然后有一个人，然后就拿了这个 app，然后就上传了色情照片，然后他回家在去的时候被抓了。 对，就是如果你写了一个，你在在加拿大写了一个相片管理程式，然后他可以上传，然后在你的 home town 的国家，有人拿去用，然后上传这些照片，然后他回家之后被抓走，然后他前面失踪三年，对不对？已经被抓走三年还是四年？对，然后他叫做 s a y the Mail f o r 对，然后国际特使现在就是持续的在救援这个人之中，那大家有兴趣的话，这个信片等下可以自己拿回去，然后自己写写，然后寄过去。 然后就会再把这笔钱记掉寄国家个国这个里好，那除了这织有台湾分过的，也有台湾的组织，大家可以去关注一下。最近也开始在募款，从今年开始然后这边有一本呃 E p t 有好几本跟网络怎么运作或者是怎么维持个人资讯安全有关的书，然后都是其实都是那个的，都是 C C 的。 各种各种的书，大家如果有兴趣，要可以来看一下就是在这个方面要怎么宣传给大家。PPT Designers，然后超人 Internet Works，然后 CopyRight 都是 e r t r i 这个组织做的做的文献。然后特别好玩的，这个定位的组织，呃，CopyRight，他就做了做了这样。 呃，它是这样子，然后比较多一级，对，这是主要的选题，嗯，哦一 B R，然后我拿了，哦，沃莫斯这是摩利亚，就那个沃莫斯那个状态的的那个配置，两个，然后还有马尼亚原则的马尼亚原则的配置，可是很可惜，拿了一张，对，马尼亚原则。 上个月，上个月台湾交流的版本中文的，现在还在等，还在等待交约。大家可以上那个一号上面找马里亚纳规则台湾的的页面，然后上面有就是那个谁办的版本。应该给个快的 over w 好，你再给个快的 over w 你说马亚原则吗？我管大波，那下次可以讲这个，对吧？只马亚原则就是一个网络中立原则，不是网络中西，网络中介的网络中介的责任原则，对不对？ 就是在宗教布道这样子的网站，它应该可以不受上面的言论所所干扰。只是说，如果有在布道，他被说他犯罪，那布道的网站不应该共同共同承受那个犯罪责任。那有些国家他会认为说，是你是你你自己，你自己也也应该负责。就是你是你是某起法你要求做言论审查，或者到时候你有风险。另外一个就是说，是不对的事情，这样是。 网络使用者应该对他自己的人身负责，然后网络平台不应该因为低时受罪，然后政府也不应该要求网络平台去自我审查这些东西。那如果你要要求某一个平台，像 Facebook 把某一个贴文拉掉，你必须要法院判决，或者是就是合理的法律文件，这是蛮拉蛮压一直在提倡极差的事情。对，那我们前阵子刚有中文版的翻译出来，大家可以一起合作。那这是 E S F 的方案。 业界推出来的东西，然后有 security first 的贴纸，还有哦是伊朗，对，是伊朗，那个人不在伊朗，然后还有公开一个的贴纸，这是 h s l 的计划。这个计划的话，它叫做 BGP，接下来，就是说，如果你的工作者碰到了任何资讯问题，像是你的 Facebook 账号被偷走，那然后那个人。 是说我人，你发现这个账号被盗走，而且那个人正在用你这个账号去诈骗别人或者去诱捕别人，那我怎么办？赶快把赶快将给他们，然后他们就帮我把账号要回来。他们跟就是几个大的网络公司有合作，对，然后或者是你发现说某一个人权工作者失踪了，那我们就把你就赶快联络他们，们把他的账号给他们，不然他很他有可能可能就是被被逼迫出他的账号来。 或者是有个某个某去工作者，他的英雄被害，了，们就可以找他们帮忙。就是必须都基于连带、连带的计划，然后来，就这这这样的的东西。然后这一次，这一次呢，我们看很多很多人在讲这个议题，就是网络被关闭的议题，一题在上那很多国家在网络发生，在发生什么社会事件之会把网络整个关掉。那当然这是从中国学来的，中国的乌镇对我名的。 要的方针是，如果哪边有社会事件，他们就把那个网络关掉，连手机、东西、连手机信号一起全部关掉，这样。连手机、网络信号都关掉，那当然就没办法，就是通过社交平台，或者是通过什么东西，都直播啊去大肆传播。那去年一整年，在全世界各地有非常多国家人民在搞，然后这是一个一个活动在反对这件事情。然后，然后我就在那边，我就在那边买，但是我发现我们。 对大那如果对新的房价的那个 l o g o 有兴趣的话，可以先买一点，这个是可以尽量跌的，超不多。好，那就是我的 l a r k 的进度报告，第二次。哎，对啊。是绿的。对我们支持一下，白色的，还有粉红色。哎，这是粉红色的粉。你是粉红色的。是，因为我们三个都是绿色的。 领导的这个自己，这个自己都没有清楚了。